पास मेरे कभी तो नजर मुझसे कभी तो से दिल जाना मेरी जान पर के मेरी जान मुझसे दूर न जाना noche no acabe.